নমস্কাৰ দৰ্শক সকল লিবাৰঅফিছ বেছ সম্পৰ্কীয় স্পকেন টিউটৰিয়েললৈ আপোনাক স্বাগতম এই টিউটৰিয়েলত আমি শিকিম কেনেকৈ ডিজাইন ভিউ ব্যৱহাৰ কৰি এটা কুৱেৰি তৈয়াৰ কৰা হয় কুৱেৰি ডিজাইন উইণ্ডত টেবুল যোগ কৰা হয় ফিল্ড নিৰ্বাচন কৰা হয় এলিয়েছ ছেটআপ কৰা হয় চৰ্টিং ক্ৰম ছেটআপ কৰা হয় আৰু এটা কুৱেৰিৰ বাবে অনুসন্ধান মাপদণ্ড দিয়া হয় ইয়াৰ বাবে আমাৰ চিনাকি লাইব্ৰেৰীৰ ডাটাবেছ উদাহৰণ লোৱা হওক এই লাইব্ৰেৰী ডাটাবেছত আমি কিতাপ আৰু সদস্য সম্পৰ্কীয় তথ্য সঞ্চয় কৰি ৰাখিছিলো আৰু সদস্যসকললৈ ইছ্যু কৰা কিতাপৰ বিষয়ে জানিবলৈ কৰা এখন টেবুলো আমাৰ আছে এতিয়া আমি সদস্যসকললৈ ইছ্যু কৰা সকলো কিতাপৰ এখন তালিকা কৰিবলৈ এটা নতুন কুৱেৰি তৈয়াৰ কৰিম অন্য কথাত সদস্যসকললৈ ইছ্যু কৰা কিতাপৰ এক হিষ্ট্ৰী জেনেৰেট কৰোঁ আহক লাইব্ৰেৰীৰ ডাটাবেছটো খোলা যাওক বাওঁ পেনেলৰ কুৱেৰিজ আইকনত ক্লিক কৰক সু পেনেলৰ ক্ৰিয়েট কুৱেৰি ইন ডিজাইন ভিউত ক্লিক কৰিম এতিয়া আমি এখন নতুন উইণ্ড দেখা পাইছোঁ যাক কুৱেৰি ডিজাইন উইণ্ড বুলিও কোৱা হয় ওপৰত আমি এখন সৰু পপআপ উইণ্ড' দেখা পাইছোঁ যত কোৱা হৈছে এড টেবল অৰ কুৱেৰি ইয়াতে আমি কুৱেৰিৰ বাবে ডেটাৰ উৎসৰ পৰা বৰ্ণনা দিম সদস্যসকললৈ ইছ্যু কৰা কিতাপৰ হিষ্ট্ৰী জেনেৰেট কৰিবলৈ আমাৰ কুৱেৰিৰ বাবে আমাক তিনিওখন টেবুলৰ প্ৰয়োজন হ'ব এইটো কৰিবলৈ তালিকাৰ কিতাপৰ টেবুলত ক্লিক কৰিম আৰু তাৰ পিছত পপআপ উইণ্ডৰ সোঁফালে থকা এড বাটনত ক্লিক কৰিম একেধৰণে বুক ইছ্যুড টেবুল আৰু মেম্বাৰ্ছ টেবুল যোগ কৰিম এতিয়া আমি দেখা পাইছোঁ যে তিনিওখন টেবুল বেকগ্ৰাউণ্ডৰ কুৱেৰি ডিজাইন উইণ্ডত ওলাইছে এতিয়া আমি পপ আপ উইণ্ডখন বন্ধ কৰি দিওঁ ইয়ে কুৱেৰি ডিজাইন উইণ্ডক সন্মুখলৈ লৈ আহিব লক্ষ্য কৰক যে তিনিওখন টেবুল উইণ্ডখনৰ ওপৰৰ পৰা আধা অংশত আছে এই টেবুলকেইখনৰ মাজৰ কিছুমান স্পেচ সম্পৰ্কে পৰিচয় কৰোৱা যাওক মেম্বাৰ্ছ টেবুলখনত ক্লিক কৰক ড্ৰেগ আৰু ড্ৰপ কৰি একেবাৰে সুফাল লৈ লৈ যোৱা যাওক তাৰ পিছত বুক ইছিউড টেবুলখন ক্লিক ড্ৰেগ আৰু ড্ৰপ কৰি মাজলৈ লৈ যাওক এতিয়া আমি কিছুমান লাইনে এই টেবুলকেইখন সংযুক্ত কৰা দেখিছো আৰু এইবিলাক হৈছে আমি আগতে স্থাপন কৰা সম্পৰ্ক লাইন বিলাকত ডবল ক্লিক কৰি আমি সম্পৰ্ক সবিশেষ চাব পাৰোঁ এতিয়া কুৱেৰি ডিজাইন উইণ্ডৰ তলত আধা অংশ লক্ষ্য কৰোঁ আহক এই অংশত বহুতো চেলৰ ৰ আছে যিহেতু আমি কুৱেৰিটো ডিজাইন কৰিম আমি এইবোৰ পূৰ্ণ কৰিম প্ৰথমতে আমি ফিল্ড কলমটো পৰীক্ষা কৰিম ৰিজাল্ট চেটত আমি প্ৰদৰ্শন কৰাব বিচৰা ফিল্ডবিলাক চিনাক্ত কৰিবলৈ এইটো কৰা হয় এইটো কৰিবলৈ আমি প্ৰথমতে উইণ্ডখনৰ ওপৰৰ আধা অংশত থকা বুকছ টেবুলৰ টাইটেল ফিল্ডত ডবল ক্লিক কৰিম তাৰপিছত মেম্বাৰ্ছ টেবুলৰ নেম ফিল্ডত আৰু তাৰপিছত বুক ইছ্যুড টেবুলৰ ইছ্যু ডেট ফিল্ডত তাৰপিছত return date actual return date আৰু একেবাৰে শেষত চেকড ইন ফিল্ডত ডবল ক্লিক কৰিম প্ৰথম ৰত উইণ্ডখনৰ তলৰ আধা অংশত এই ফিল্ডবিলাক লক্ষ্য কৰক তৃতীয় ৰত সম্পৰ্কিত টেবুলৰ নামবিলাকো লক্ষ্য কৰক ইয়াৰ পিছত দ্বিতীয় ৰত থকা এলিয়েছ লক্ষ্য কৰক ইয়াত আমি নিৰ্বাচিত ফিল্ডৰ বৰ্ণনাত্মক নাম ভৰ্তি কৰিব পাৰো গতিকে ছবিখনত দেখুৱাৰ দৰে এলিয়াস টাইপ কৰো আহক এলিয়াসৰ কামখিনি সম্পূৰ্ণ হল ইয়াৰ পিছত সৰ্ট ইয়াক মন কৰক ইয়াত আমি ৰিজাল্ট সেটৰ ক্ৰমটো নিৰ্ধাৰণ কৰি দিব পাৰো যিহেতু আমাক ইছ্যু কৰা কিতাপৰ এটি হিষ্ট্ৰী লাগে আমি ইয়াক সময়ানুক্ৰমিকভাৱে সজাম ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে ৰিজাল্টবোৰ আমি ইছ্যু কৰা তাৰিখ অনুযায়ী এচেণ্ডিং ক্ৰমত সজাম ইয়াৰ বাবে ইছ্যু ডেট ফিল্ডৰ অধীনত থকা চৰ্টৰ ৰ খালী চেলত ক্লিক কৰিম এতিয়া এচেণ্ডিঙত ক্লিক কৰোঁ আহক ঠিক আছে পৰৱৰ্তী ভিজিবল ৰটোলৈ যোৱা যাওক ইয়াত আমি নিৰ্বাচন কৰা ফিল্ডবিলাক চেকিং বা আনচেকিং কৰি সেইবিলাকৰ ভিজিবিলিটি চেট কৰিব পাৰোঁ লক্ষ্য কৰক যে ডিফল্ট হিচাপে এই সকলোবিলাক চেকড হৈ আছে ইয়াৰ পিছত আমি ফাংচনৰ ৰটোলৈ যাম কমপ্লেক্স কুৱেৰি তৈয়াৰ কৰিবলৈ ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা হয় এতিয়াৰ বাবে আমি এইটো এৰাই যাম আৰু এতিয়া আমি ক্ৰাইটেৰিয়ন ইয়ালৈ যাম ইয়াত আমি ৰিজাল্ট চেটটো চিম্পল অথবা কমপ্লেক্স মাপদণ্ড হিচাপে সীমাবদ্ধ কৰিব পাৰোঁ উদাহৰণস্বৰূপে আমি সেইবোৰ কিতাপৰ বাবে কুৱেৰি কৰিব পাৰোঁ যিবোৰ ইছ্যু কৰা হ'ল কিন্তু সদস্যসকলে ঘূৰাই দিয়া নাই ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল অকল সেইবিলাক যিবিলাক ঘূৰি অহা নাই গতিকে চেক ইন ফিল্ডৰ অধীনৰ এই ৰৰ খালি সেলত ক্লিক কৰো আৰু ইকুৱেলছ 0 বুলি টাইপ কৰো হৈ গল এতিয়া এই কুৱেৰিটো চলাওঁ আহক আমি কিবৰ্ডৰ শ্বৰ্টকাট F5 ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ অথবা উইণ্ডখনৰ ওপৰত থকা এডিট মেনুত ক্লিক কৰক আৰু তাৰ পিছত একেবাৰে তলত থকা ৰান কুৱেৰিত ক্লিক কৰক উইণ্ডখনৰ ওপৰৰ আধা অংশত কিছুমান ডেটা দেখা পাইছেনে এইবিলাক হৈছে আপোনাৰ কুৱেৰিৰ ৰিজাল্ট লক্ষ্য কৰক যে আমি ইছ্যু কৰা তাৰিখ অনুযায়ী সদস্যসকললৈ ইছিউ কৰা কিতাপৰ এটা হিষ্ট্ৰি দেখা পাইছো আৰু লক্ষ্য কৰক যে ইয়াৰ এখনো কিতাপ ঘূৰি অহা নাই এতিয়া আমি তলত থকা কুৱেৰি ডিজাইন এলেকালৈ যাব পাৰো আৰু আমি বিচৰা ধৰণে ইয়াক সাল সলনি কৰিব পাৰো উদাহৰণ হিচাপে আমি চেকড ইন ক্ৰাইটেৰিয়ন গুচাই দিওঁ আহক এতিয়া এফ ফাইভ টিপি কুৱেৰিটো আকৌ চলাই দিওঁ আহক এইবাৰ আমি কুৱেৰিটোৰ পৰা অহা ডেটাৰ এখন দীঘল তালিকা দেখা পাম ইয়াৰ পিছত কন্ট্ৰল S টিপি কুৱেৰিটো চেভ কৰিম ইয়ে এখন সৰু পপআপ উইণ্ড খোল খুৱাব ইয়াত আমাৰ কুৱেৰিটোৰ বাবে এটা বৰ্ণনাত্মক নাম দিম গতিকে টাইপ কৰিম history of books issued to members আৰু তাৰপিছত অ'কে বাটন টিপিম আৰু উইণ্ডখন বন্ধ কৰিম মেইন বেছ উইণ্ডত কুৱেৰি নামত ডবল ক্লিক কৰি এই চেভ কৰা কুৱেৰিটো খুলিব পাৰি গতিকে দেখা গ'ল যে ডিজাইন ভিউ ব্যৱহাৰ কৰি আমি সফলতাৰে এটা কুৱেৰি তৈয়াৰ কৰিলো আপোনাৰ বাবে এটা এছাইনমেণ্ট নিশা শৰ্মা নামৰ সদস্যগৰাকীলৈ ইছ্যু কৰা কিতাপৰ এখন তালিকা জেনেৰেট কৰক তালিকাখন ইছ্যু কৰা তাৰিখ অনুযায়ী সময়ানুক্ৰমিক হব লাগিব এইখিনিতে লিবাৰ অফিচ বেছত creating queries in design view সম্পৰ্কীয় টিউটৰিয়েলটো অন্ত পৰিছে সাৰাংশ হিচাপে আমি শিকিলো কেনেকৈ ডিজাইন ভিউ ব্যৱহাৰ কৰি এটা কুৱেৰি তৈয়াৰ কৰা হয় কুৱেৰি ডিজাইন উইণ্ডত টেবুল যোগ কৰা হয় ফিল্ড নিৰ্বাচন কৰা হয় এলিএছএছ সেটআপ কৰা হয় সৰ্টিং ক্ৰম চেটআপ কৰা হয় আৰু এটা কুৱেৰিৰ বাবে অনুসন্ধান মাপদণ্ড দিয়া হয় Spoken Tutorial Project Talk to a Teacher Project এটা অংগ ইয়াক National Mission on Education through ICT MHRD Government of India সহায় কৰিছে এই প্ৰকল্প spokentutorial.org এ কোঅৰ্ডিনেট কৰিছে এই সম্পৰ্কত অধিক তথ্য এই লিংকত পোৱা যাব এই স্ক্ৰিপ্টটো আগবঢ়ালে পল্লৱ প্ৰাণ গোস্বামীয়ে আৰু এয়া আছিল মৌচুমী মেধি আই আই টি বম্বেৰ পৰা অংশগ্ৰহণৰ বাবে ধন্যবাদ